қайырлы күн құрметті желі қолданушылар қайырлы күн достарым қайырлы күн зиялы қауым мен өз сөзімді қазақстан республикасы ішкі істер министрі ерлан заманбекұлы тұрғынбаев мырзаға арнағым келіп отыр ерлан заманбекұлы былтырғы жылы карантин дедік сіздің қабылдауыңызға ешқандай бара алмадық енді міне биылғы жылдың екінші жартысы да басталғалы тұр мен сізге наурыз айында одан кейін сәуір айында жеке қабылдауыңызға жазылған едім алайда мен сіздің қабылдауыңызға бара алмай отырмын себебі мынау ә, жеке азаматтарды жазатын ә, бөлім сіздердегі бөлім телефонына өте көп, көп уақыт жауап бермейді бірнеше рет хабарласқан кезде біз өзіміз хабар береміз күтіңіз деді күні кеше маусымның екісі үші төрттері күні мен нұр қаласында болдым әрине мен сіздерге өттім Э, өзімнің ішкі қауіпсіздікке арыздарымды қалдырдым ол арыздарыма жауап алдым ол бойынша мен э, алғысымды білдіргім келеді және де нәтижелі жауап алдым ал енді менің сізге э, жеке қабылдауыңызға кіруім керек егер де сізге барып ә, айта алмасам да барып жолыға алмасам да ә, вкс байланыс арқылы мен сізге жолығуым керек мен сізге өзімнің көкейтесті мәселемді айтуым керек өйткені шымкент қаласы әл аудандық полиция департаментіне менің жазған арызым бір жарым жылдан бері әрең әрең қимылдап отыр сіз өзіңіздің өткендегі есебіңізде маусым айында берген есебіңізде арыздарды қарау уақытын уақытын азайту керек деп айтқан едіңіз ал біздің шымкенттің полиция қызметкерлері сіздің айтқан тапсырмаңызды керісінше түсінеді деп ойлаймын мен себебі менің ә, арыз жазғаныма бір жарым жыл уақыт болды бір жарым жылдан бері бұл қылмыстық іс әлі әрең әрең қимылдап жатыр ол аралықта тергеу бөлімінің жаңағы орынбасары ма жаңағы олжас деген азамат ауысып кетті саян сол аралықта саян деген тергеуші екі мәрте отпускіге барып келді сонда мен қалай түсінбеймін қылмыстық іс өте баяу жүріп жатыр бұл жерде бұл қылмыстық іс жалған құжаттарға байланысты енді қазір тергеу құпиялығына байланысты мен бұл істі толығымен сізге айта алмаймын бірақ өте маңызды қоғамда резонанс алып жатқан мәселе сондықтан да ерлан заманбекұлы мені журналисті ә, журналистік зерттеу агенттігінің журналисті аймақ тысы газетінің журналисті ләззат асанованы өзіңіздің жеке қабылдауыңызға қабылдап менің уәжімді тыңдап менің э, сұрақтарыма ә, тиісті азаматтардың тиісті құзырлы органдардың жауап беруіне себепкер болуыңызды сұранамын өте сізден э, өтініп сұранамын мені қабылдаңыз менің айтатын уәждерім бар себебі шымкент қаласы полиция департаменті басшысы жұмаханбетовке мен барғанмын ол кісіге осы уәжімнің барлығын айтқанмын алайда іс әлі өте баяу қимылдап жатыр сондықтан да мен барлық этаптардан өттім енді тек қана сізге жолығып сізге өзімнің мәселемді айту ғана қалып отыр сол үшін құрметті министр мырза ерлан заманбекұлы мен сізді өз жеке қабылдауыңызға сұранамын бұл жерде мәселе жалған ә, диплом бойынша университеттің жалған диплом бергені бойынша мен қабылдауыңызды сұранамын